السلام عليكم اخواتي الغاليين كيفكم شو اخباركم يا رب تكونوا بخير قبل ما ابلش بهذا الفيديو بدي اياكم تشوفوا صورة الغلاف والصورة الشخصية واللوجو او العلامة التجارية هدول عمل لي اياهم شاب هو صاحب قناة اسمها قناة المحترف راح اترك لكم رابط القناة بالوصف اذا انت ما عندك خبرة لتعمل صورة مصغرة او صورة غلاف او صورة شخصية ما عليك غير تفوت تشترك بقناته وتراسله على الواتساب وتعطيه المعلومات اللي بدك تعطيه اياها اسمك صورة اي شيء بدك اياه هو بيعمل لك اياها بطريقة احترافية اذا انت ما عندك خبرة الحب لا بينشرى ولا بينطلق والوصل بعد العتب مجاملة هلا بنرجع للفيديو تبعنا الحمد لله انا الاسبوع الماضي وصلت للالف مشترك ونزلت فيديو ذكرت فيه اني رح اشكر الاشخاص يلي دعموني من خلال اني راح اكتب شعر لكل اسم راح يجيني اما بالتعليقات او برسالة على الواتساب المهم من غير طول طلعوا 43 اسم اكيد انا ما راح اقدر اني اذكر 43 اسم بفيديو واحد لانه الموضوع راح ياكل شي ساعتين تقريبا لو كل اسم اخذ دقيقة فلهيك انا قررت شغلة انه انا هلا راح اختار بس 10 اسماء والاسماء الباقية راح نزلهم فيديوهات قصيرة على كل الاحوال انا رح نزل كل الاسماء بفيديوهات قصيرة حتى الاسماء اللي ضمن هذا الفيديو رح ارجع انزلهم بفيديوهات قصيرة ولكن اذا حسيت انه عجبكم هذا الفيديو فرح صير كل اسبوع او كل جمعة نزل فيديو هيك بيتضمن 10 اسماء ودعم لقناة بتقدم خدمات للمتابعين طبعا العشر اسماء اللي اخترتهم هن شاهيناز وام نزيم ونور ميساء سكينة يوسف نجاة مريم حسام رنين هذول هن العشر أسماء اللي أنا اخترتهم وإلي الشرف بمتابعتهم وبصداقتهم وبدي اياكم انتم كمان ما تترددوا وتكتبوا لي اسماءكم بالتعليقات او تراسلوني على الواتساب وتكتبوا لي اسماءكم برسالة على الواتساب خلينا نبلش هلا بقصيدة شاهيناز من أجمل الفتيات شاهيناز من فاز فيها فإنه قد فاز هي بسمتي هي طفلتي حوريتي من نالها ما عاد شيئا عز ألف مبروك يا شاهناز يا رب تعجبك القصيدة وهلأ قصيدة أم نزيم يا أم نزيم الغالية يا وردة بين الناس يا نجمة فوق عالية مرفوعة فيك الراس ونزين الغالية الله يطول عمرك يا رب ويخلينا إياك ما يحرمنا منك وهلأ قصيدة نور أجمل بنت بالكون هي اللي اسمها نور صدق اللي سماها بهجة وفرح وسرور يا رب تحميها من حاسدين الناس ترى هي مكسورة عندها قلب حساس يا رب تعجبك يا صديقتي يا نور وهلا باسم ميساء ميساء انا بعدها مثل بنتي الصراحه بس ما بعرف اكتب الا عن الحب ففينك بس تكبري تسمعيها يعني ما عندي مشكله ميساء يا أرض المحبة والسلامة والغناء ميساء يا نهر الفرات ونهر دجلة والسماء أحبك وأحب ريحة عطرك أدمنته هل لا تعيرين الرداء إني أسرت لديك فاحكم قيدك فأنا أحب السجن ما بين الفضاء مبروك يا نيسا وهلا باسم سكينة إني أحبك يا سكينة فاعلمي أن الحياة بلاك ليس تهمني ارمي أوجاعك وأتيني ولتجعل بلقائك عيدي أنا داء حبك وعلاجي هو ألفى قبلة أوزيدي لا حب غيرك يسكنني هو وعد وقعه وريدي وهلا باسم يوسف يوسف هو صديقي المقرب على فكرة هلا باسم يوسف يوسف يوسف يا صديق القلب يوسف يا رفيق الدرب يوسف يا رجل ناجح نموذج للي بيكافح يوسف حارب الأيام لجل يبقى براس مرفوع ولا فكر من الأيام يضعف أو ينزل دموع يا رب تكون عجبتك يا يوسف هلا باسم نجاة نجاة أجمل من الإنسان نجاة نبت وزهر والوان نجاة بسمة وأمل وشموع نجاة ضحكة وراها دموع حزينة بس ما بتهتم بلكي بكرة راح الهم نجاة مجموعة من أخلاق دخلت في جسم واحد إلهي رب تحرسها وتحميها من الحاسد مبروك صديقتي نجاة هلا الاسم كتير بعزه والله اسم مريم أنا مذ رأيتك لم أعد أتألم أرض الحياة توردت بك مريم كل الشموس بنور وجهك أشرقت إن غبت لحظات تموت وتظلم والزهر لولا جئته ما زهر وهموم أهل الأرض عندك تلجم يا من يا من إذا حل الظلام تكحلت فأبيت أنظر وجهها وأتمتم سبحان من سوى وأبدع خلقه والحمد أني ملت قلبك مريم مبروك يا مريم يا رب تعجبك القصيدة وهلأ باسم صديقي حسام حسام حسام رجولة بس على الحل حسام رجولة بس على الحل حسام حاشاه بيوم ينذل عمره بابه ما بينسد حسام صاحب لأبعد حد وأخيرا قصيدة هلا باسم الغالية رنيم صديقتي الغالية رنيم وجع داخل وجع رنيم قلب مكسور رنيم حزن داخل فرح من برا بس لسرور رنيم إذا حبت شخص تفديه ولو بالدم لكن إذا انغدرت خلص بيصير آخر هم رنيم جمال نياله يلي بالحلال بيقول لابوها عم يا رب تكون عجبتك يا رنيم ويا رب تكون عجبتكم كلياتكم طبعا انا عم اقول مبروك كانه انه انا هديكم شيء مهم يعني فان شاء الله الف مبروك على كل الاحوال اتمنى ما تترددوا تكتبوا لي اسماءكم بالتعليقات الحب لا بينشرى ولا بينطلق والوصل بعد العدم مجاملة هون وصلنا لنهاية الفيديو بتمنى إذا عجبكم هذا النوع من الفيديوهات إنه ننزل 10 أسماء مع بعض تكتبوا لي هذا الشيء لحتى صير نزل كل أسبوع يعني وبنختار يوم أحد خميس جمعة إذا ما عجبكم فبنكمل بالفيديوهات القصيرة وعلى كل الأحوال أنا بالفيديوهات القصيرة رح كمل يعني وهنا نكون وصلنا للنهاية ويا رب ما نكون تقلنا عليكم فيديو اليوم كان أطول فيديو بحياتي يمكن عملته وراح أعمله ويلا تصبحوا على خير الحب لا بينشرب ولا بينطلب والوصل بعد العتب مجاملة